rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kundalik duolari sayyidul istig'for shaddod ibn ausdan roziyallohu anhu rivoyat qilinadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kim sayyidul istig'forni kechki payt aytib tong otgunicha vafot etsa jannatga kiradi Kim tongda aytib, shu kuni vafot etsa, unda ham jannatga kiradi, dedilar. Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika va va'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت